ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਭਾਂਦੇ ਨਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ क्या चाहिए आपको पागल हो गए क्या बच्चों वाली बात एक दफा निकल गया मैं जंगल में ठीक है। मेरे सामने आ गया शेर अच्छा। मैंने शेर को देखा वाह, वाह। शेर ने मुझे देखा आहा। मैंने हाथ ऊपर किया अच्छा। शेर ने पंजा ऊपर किया आहा। शेर ने जैसी जंप लगाई फिर? मैंने टीवी बंद कर दिया ਨਿਕਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹੱਸ ਕਰ ਜਾ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ये क्या हो रहा है ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਜਾ ਹੀ ਮੌਜਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲਿਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਪਾੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਜੁਗਤਾ ਚੱਲ ਐ ਜਾ ਜੁਗਤਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬੈਠਾ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਏ ਕੋਲਾ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੰਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਨੇ ਗਿਆ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੈ ਲੈ ਚੂਪਾ ਲਵਾ ਦੇ ਇਹ ਲੈਟਰੀਨ ਚ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਕੱਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਬਰੀਕ ਪੈਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੱਛੀ ਆਈ ਸੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮ ਤੋਂ ਬਚੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਥਲੇ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਕੰਜਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਈ 25 ਦਿਨ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਫੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲਾ ਖਲਾਉਣ ਚੱਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਉ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੜ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੜ ਵੜ ਜਾਉ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਬ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਮੀਟਰ ਅੰਟਾ ਚਾ की कह रहे मोहतरमा जीरो मीटर अनटचा हाँ। काका कोई भी नहीं मन डया इस गल तो मेरी एक ऐसी तारीफ करो जिसे मुझे सुन के खुशी भी और गुस्सा भी आ जाए करो करो करो तुम ना मेरी जिंदगी हो यार थैंक यू और तू है पैंचो जैसी जिंदगी ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵਜਾ ਵਜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ थैंक यू ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ओए बेवकूफ चल तेरा इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं बता खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं खूबसूरत लड़की का इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू ਸੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨਾਈ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਜਾ ਵਜੀ ਯਾ ਬਾਪ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਬੱਤੀ ਦਿਓ ਬੱਤੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है लिखने में कैसा है लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है अरे वाह मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦਿਆਂ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਤੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿਹੜਾ? ਪੱਪੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਇਓ ਕਿ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਮੈਂ 35 ਚੱਕ ਤੋਂ ਇਹ 35 ਚੱਕ ਕਿੱਥੇ 36 ਚੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 36 ਚੱਕ 35 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 35 ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ 36 ਚ ਵੜ ਜਾਓ 36 ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ 35 ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਅਬੂ ਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਦਾਰ ਜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਲ ਪਾਓ ਦਾਲ ਪਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਓ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਖਰ ਤੂੰ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਆ ਨੱਚ ਲੈ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਲੀ ਤਾਏ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਮਰੀ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਆ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਤੇ ਰੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਆ ਕੁਕੜੀ ਮਰੀ ਰੋਇਆ ਆ ਦਾਦੀ ਮਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ 1122 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੂਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਟੀਂ ਟੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਠ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋ ਅੱਠ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਲਾਈਆਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਕੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗੇ ਰੋ ਲਗੇ ਰੋ ਲਗੇ ਹੀ ਰੋ ਤੇ 50 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਥੇ ਕੰਨ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਾਤਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਬਾਦ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਓਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਣਾ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਆ ਚੁੱਕੋ ਸੋਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਲ ਬਣੇਗਾ मैं सदके जावा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ जानू ਹਾਂਜੀ आई लव यू I love you too ਜਾਨੂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਚਾਹ ਬੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਲਿਪਟ ਜਾ